саламатсыздар ма құрметті әріптестер біз бүгін сіздермен бағалау процесін яғни формативті бағалауды қалай жасауға болады тиімдірек және де әрбір сабағымызды қалай пысықтауға болады немесе 90 аяқталған кезде немесе тақырып аяқталған кезде тарау аяқталған кезде бжб тжб ларды қалай алуға болады ең оңай тәсілі яғни ручкасыз да осындай сұрақтарға біз сіздерге жауап беретін боламыз ең тиімді деген платформаны сіздерге ұсынатын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз біздің бүгінгі ұсынып отқан платформамыз ә, интернетке жазасыздар google form google form google form десеңіздер так менде ағылшын кетіп қалып жатқан екен ә, google form міне қараңыздар жазамыз интернеттен <coughs> шығады осындай процесс сіздердің барлықтарыңызда бірінші тұрған міне google форма кіреміз Google форумға кіреміз Google форма кірген кезде сіздерде осында бір екі терезе ашылады да бізге керегі мынау міне Google форм яғни арнайы осыған кіреміз бір басамыз қараңыздар міне менің өзімнің жасаған дүниелерім жалпы Google формда жасаған тесттерім бжб ларым тжб сақталып тұр Э, бұл өте тиімді сіздер жасайсыздар осы жерде сақталып тұра береді мысалы э, қарапайым әрбір сыныпты көрсетсек болады міне тоғыз он бір жеті сегіз барлығын осылай google форм платформасы арқылы мен өзім аламын оқушылардан енді қараңыздар сіздерге ең бір несін көрсетейін мысалы тоғыз аға кіремін тжб алған немді көрсетейін мысалы менің жасаған мынау нем ә, э, тжб жалпы балым неше жалпы міне қараңыз 25 балл болып тұр міне жалпы баллым көрініп тұр ал енді бұл жерде сіз қалай жасайсыз мысалы бірінші болып жазып қоясыз қазір оны түсіндіреміз қазір жалпы 25 деп қоямыз аты жөнін жазады оқушылар мына бір сұраққа мына жерге мәтін түрінде жазады да өздері жауабын шығару жолын көрсетеді әр сұраққа осылай шығару жолдан көрсетеді міне қараңыздар кейбір сұрақтарды мынандай добавить файл яғни суретке түсіріп шығарған жолын түсіріп жібереді сіздерге осындай дайындадыңыз оқушыларға жібердіңіз оқушылар орында болғаннан кейін қараңыздар мына ответ дегенде уже менде тапсырған тоғыз оқушы тапсырған ответ дегенде тоғыз оқушы тапсырған көре аласыздар міне отчетпен қай оқушы аты жөнімен бүкіл тұрады ә, жеке жеке мына жерге қарайтын болсаңыз міне бізде ә, жалпы максималды балымыз бізде бес болса ең жоғарғы жинаған иә ә, бізде ең жоғары жинаған 25 он сегіз міне жинаған екен да он тоғызда бар екен даже неге байланысты енді мына жерде жеке жеке кіріп қарасаңыз болды әр оқушыңыздың қай сұрақтан қателесті қалай қателесті деген сияқты ал енді отчетты қалай аламыз бағалауды мына жерде мынандай бір неміз бар бір рет басамыз бізде загрузка болып жатыр міне дайын қылып бізге шығарып берді қараңыздар мысалы менің оқушым қай күні тапсырғанымен тұр датасымен тұр сағат не дейін тұра алады да данный және жиырма бестен неше балл жинағандығы көрсеткен он сегіз жинаған міне он жинаған он жеті жинаған аты жөнімен бірге әр сұраққа қай сұраққа қалай жауап берген мысалы мына бір сұраққа қалай жауап берген көрдіңіздер ма мына сұраққа қалай жауап берген әр сұраққа қалай жауап бергендігі барлығы міне подробный тұрады яғни осыны мысалы кейбір оқушыларыңыз күмәнданатын болса осылай жіберсеңіз де болады да сізге бір жақсысы міне дайын тұр да міне қараңыздар мына бір сіз кестеңіз дайын жиырма бестен он сегіз жинады бағасын қоясыз өте тиімді енді сіздерге нені көрсетеміз осы дүниені қалай жасаймыз мысалы осы тестті қалай жасаймыз деген сұраққа жауап беретін боламыз ол қатты қиын емес өте қарапайым google форум деген жаңағыдай кіресіздер мысалы кіргеннен кейін міне жаңа бізде осы терезе ашылды осындай тереземіз мына жерде шаблондар бар да бізге осы шаблонның ішінен тест деген керек тест дегенді бір рет басамыз арнайы осы тестке арналған шаблонда қараңыздар мынандай шаблон шығады енді қараңыз мына жерге сіз қай сынып мысалы сегізінші сынып болуы мүмкін иә сынып ә, тақырыбын жазсаңыз болады немесе сегізінші сынып қайталау десеңіз де болады мысалы да енді өзіңізге қалай ыңғайлы қандай тест салғыңыз келеді сол мақсатта иә қайталау қайталау сабағы ал мына жерге ә, жалпы жалпы балын жазып қойсаңыз болады неше балл жинау керек иә айталық біз 20 дей салайық аты жөні тұра берсін электронный пошта деген сіздерге қажет жоқ мына жерде не удалить деген бар удалить деп алып тастайсыздар осыдан кейін бізде осы бөлімнен кейін ары қарай раздел жасауымыз керек бөліп қойғанымыз жақсы міне қараңыздар мына жерде міне мына бір не батырма арқылы біз бөлеміз бір рет басасыздар міне бөлінді мына жерге жазып қойсаңыз болды мысалы пәніңіз қандай мысалы физика ма физика қазақ тілі болса қазақ тілі деген сияқты мына жерге ә, жалпы балл деп жазып қоясыз жалпы баллыңызды ары қарай мына жерде мысалы бұл да қажет жоқ бәлки қажет болуы мүмкін мысалы мына қараңыздар бірінші сұраққа қарайық ә, бұл жерде бірінші сұрақ бір жауаптық сұрақ ә, мына жерге жазасыз сұрақтарын жазыңыз енді ответтерін белгілеу үшін мына ответ деген бір рет басасыз қайсысы мынау а ма ана ответ осы болса мынандай бұған неше балл бересіз міне қараңыз бір балл екі балл үш балл төрт балл өзіңіздің қалауыңызда неше патша көңіліңізде яғни қандай неше балл бересіз бұл сұраққа сонша балл қай вариант дұрыс соны да белгілеп қоямыз мысалы мынау дұрыс жауап в болса в ны белгілейсіз деген сияқты болғаннан кейін готов деп қоясыз одан кейін барып екіншісі міне қараңыз мысалы бірнеше сұрақ э, бір сұраққа бірнеше жауап бере аласыз мысалы мына бір сұрақ қойылды енді ответ дегенді басасыз мысалы мынау жауап дұрыс және мына жауап дұрыс екі жауап дұрыс болды ма бұған екі балл бересіз ба үш балл болса өзіңіз өзгерте бересіз қалауыңызша өзгертесіз да түсіндіңіздер ма өте қарапайым болғаннан кейін готов дейсіз ары қарай мысалы сіз қараңыз текстовой сұрақ беруіңіз мүмкін мына жерге бір текст жазыңыз и ол ары қарай өзінің несін жазады жауабын жазады сіз бірақ ответіне мысалы неше балл бересіз бұған екі балл бересіз ба үш балл бересіз бұны жазып қоюыңыз керек оқушы білу керек мысалы қай сұраққа неше балл болатындығы иә яғни сол сияқты немесе мына жерге өзіңіздің комментарийіңіз добавить комментарий бұл көрінбейді оқушыларға бірақ өзіңіз тексерген кезде осы жерге жауабын жазып қойсаңыз болады деген секілді болады болғаннан кейін готов дейміз одан кейін сұраққа мысалы қараңыздар бұл бізге қатты қажет емес егер қажет бұл жерде ешқандай балл қойылмайды сол себепті қажеттілік тумайды деп ойлаймын ол балл болмайтындарға ал мына жерге қараңыз мына бір рет бассаңыз қараңыздар бізде мысалы загрузка файл деп қойсаңыз міне далее дейміз загрузка файл десейтін болсаңыз мысалы осындай мына жерге сұрақ жазасыз міне одан кейін барып мынаны біз келісім жасаймыз неше балл беретіндігіңіз көрсетесіз тоже неше балл готов деп қоясыз загрузка файл ол уже осы сұраққа ол э, суретке түсіріп мына жерге загрузка фото ретінде сізге салады деген секілді болады одан кейін ары сұрақ құрастырғыңыз келсе мынадан кейін мына бізде не тұр добавить вопрос деген тұр бір рет басасыз не осы жерде қандай форматта мысалы сетка түрінде жасауға болады ряд түрінде неағы э, нелер жазасыз мысалы терминдерді мына бетке соның ағылшыншасын жазыңыз орысшасын жазыңыз немесе соның анықтамасын жазсаңыз болады деген секілді бір біріне сәйкестендіреді деген сөз ә, ары қарай тағы бір рет бассаңыз солай кете береді мысалы қараңыз мына жерде сұрақтар өзгертесіз сетка түрінде иә мынандай сетка немесе мынандай бір кругожок немесе мынандай шкала түрінде жалпы осының барлығын сұрақтар жасауға өте тиімді өздеріңізге ыңғайлы ретінде қарастыра берсеңіздер болады немесе сұраққа кәдімгідей фото ретінде сұрақ кіргізсеңіздер болады деген секілді немесе ә, білмейміз яғни сізге қалай жалпы сұрақты бірден мына жерде мынау возможностьтың бәрін пайдалансаңыздар болады да бұл гугл формның тиімділігі жаңағыдай ә, сіз ручкамен тексеріп отырмайсыз барлығын компьютер тексеріп береді немесе өзіңіз ручной тексерсеңіз де болады деген секілді жақсылап меңгеріп аласыз енді қараңыз осы дайын жасаған дүниеңізді сіз өзіңіз мысалы оқушыларға жіберу үшін не істейсіз міне отправить деген батырма бар бір рет басасыз міне бізде не бар мына екіншісін басамыз иә копировать ссылка яғни копировать дейміз и ары қарай өздеріңіздің чаттағы оқушыларыңызға жіберсеңіз болады екінші бізде настройкасы бар настройка деген бір рет басамыз қараңыз мына жерде настройкасын реттеп қойсаңыз болады сұрақтарын ауыстырып қойсаңыз болады немесе мына жерде ә, сіздер жасап после ручной проверка дегенді қойыңыздар чтобы оқушы қателескен жағдайда ол сұрақтарын қарап бір бір баға қойсаңыз болады деген сияқты Э, одан кейін барып міндетті түрде қараңыз мына общийға келіп ә, электронный почта деген алып тастаңыздар ол қажет емес сіздерге и сохранить дейміз мысалы мына бір суретті ауыстырғыңыз келсе тоже мына жерде не бар бізде настройка тема деген бар бір рет бассаңыздар болады осы жерде міне ә, мына бір енді бір рет x дейміз да и выбрать изображение дейміз осы жерден өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзіңіздің патша көңіліңіз бойынша қалаған суретіңізді қойсаңыз болады немесе өзіңіздің дайын фотоларыңызды добавить деген батырманы басу арқылы мына жерге өзіңіздің фотоңызды қойсаңыз болады деген секілді жалпы э, өзіңіздің патша көңіліңізге бері қарай да э, қалаған бір нені қойып қойсаңыз болады жаңағы жасаған дүниеңіздің төбесіне осылай тұрады шапка ретінде әдемі түрі фото тұрады да немесе өзіңіздің фотоңызды осындай форматта жасауға да болады ал одан кейін цветтерін өзгертсеңіз болады міне қараңыз мына цветтер өзгереді там сіздің қалауыңыз бойынша қатты бір қиын емес міне көрдіңіздер ма шрифттерін өзгертсеңіз болады қандай форматта болсын шрифттер деген сияқты яғни осының барлығын өзіңіз өзгерте аласыз и солайынан google Form платформасында өзіңіздің оқушыларыңызды қадағалауға немесе бағалар қойған кезде өте тиімді әрі ыңғайлы жақсы платформа сіздерге айтарымыз осы платформаны пайдаланыңыздар сіздер үшін өте пайдалы деген сеніммен айта аламыз және өз нәтижесін көрсетеді деген сеніммен айтамыз жақсы әріптестер өздеріңізде болған бір ой пікірлеріңіз болса комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады әрине сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте құнды